大家好，欢迎来到马太牧场真言分享栏。我是牧场主人崔显耀牧师。我直言直语讲做人道理。今天第二十五讲，神要向你说什么？ 包了蜜糖的毒药。我儿要留心我智慧的话语，侧耳听我聪明的言辞。我要使你谨守谋略，嘴唇保存知识，因为淫妇的嘴地下蜂蜜，她的口比油更滑。 之中却苦似阴沉，快如两刃的刀。他的脚下入死地，他脚步大住阴间，以致他找不着生命平坦的道。他的路变迁不定，自己还不知道。众子啊，现在要听从我，不可离弃我口。 中的话，你所行的道要离他远，不可就近他的房门，恐怕将你的尊荣给别人，将你的岁月给残忍的人，恐怕外人满得你的力量，你劳碌得来的归入外人的家，终究你皮肉和身体销毁。 也就悲叹。那我们可以说，自从人类有犯罪或者错误的事，可以说影响最为深远的其中之一呢，那就是跟性有关的。 其实，只要在上帝祝福的婚姻之外，跟性欲有关的事，都是不讨神喜悦，都是得罪神的。而且，当你有这些事的时候，你在身心灵上，啊，你个人都会非常的这个受伤害、痛苦和亏损。 然后严重的话，当然就是你个人身败名裂啦，人际关系的破坏啊，家庭的分散，对于整个社会这个道德的问题，整个的国家也会受到一定的影响。那正如这个经文里面有给我们提到的，就是说。 这些有关性欲的事呢，很多时候开始的时候，它就好像蜂蜜一样的，是非常的这个美味，又如这个油那样的润滑。但是，假如你长远来说呢，它就变成苦如阴沉，严重就更如两润的。 刀，他会伤害自己，也伤害到他人，并且到一个地步呢，他是难以自拔。事态严重的话，可以说有些时候他就难以回头了。因此，对于跟性有关的事情呢，你与人相处，或者是呃一些的。 这些的资讯啊、视频、刊物这些等等呢，其实我们呢就要好像圣经所说了，魔鬼呢他如同吼叫的狮子，到处寻找可吞吃的人。也就是说，我们要去防备魔鬼在当中对我们的这个攻击跟破坏，我们要去。 谨慎自守，然后我们要在当中呢去远避他。这是神今天对你说的话。我们一起祷告，天父上帝，我们知道我们都是软弱的，很多时候面对魔鬼撒旦的这个攻击，还有试探来到，很多时候我们是软弱无力去招架。 所以帮助着我们有这样的一个预防的这个意识，我们晓得如何的去远离这些的犯罪的事情，帮助着我们能够去抗拒这一切的试探和诱惑。我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名。 希望大家能够在这个油管写一些字，给予鼓励，我们也可以一起来分享。请转发和爱心支持订阅，你的参与是我的动力。我们周一 三五，再见。耶稣爱你，与你同在。